assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz hamma sog'mi salomatmi mana bu qo'l mehnati bilan yasalgan judayam yengil agar ko'rayotgan bo'lsanglar polloyna daraxtini judayam ko'p reklama qilishyapti va juda tez o'sadigan daraxt sifatida ana shundan yasalgan buyumlar ekan eshiklar qilinibdi stullar mana bunaqa juda ham chiroyli qo'lishi stullar необычный noodatiy aha yashil makon judayam chiroyli reklamasi chiqibdi yana mana bu dizayn ham menga juda yam yoqdi mana tagidagi yengil juda yam yaxshi stol stullar yoshligimizdagidaqa bo'lardi shunaqa taxtali juda judayam yengil juda judayam yengil Pavlaniya mebellari mana stullar har xil turdagi pavloniyadan yasalgan juda ham yengil qulay foydalanish uchun juda ham qulay mana bu ham juda chiroyli yasalgan zo'r xullas shunaqa gaplar charchamanglar sog' bo'linglar